За та бүхэнд өнөөдрийн минь төргийа. За энэ худалдаа авалттай холбоотой асуудлаар гişүүд бол бас салбар салбарт тулгамдаг асуудлуудын хадлаар ирж байна. А миний хувьд бол бас яг энэ хуулиар зохицуулагдж байгаа энэ худалдаа авалтын үйл ажиллагаа анхны шатан дээр ямар хүндрэлүүд гардгийг гэдэг талаар энэ шинэ хуулийн одоо найруулга дээр ямар зүйл залт орсон бэ гэдэг талаар бас нэг дөрвөн асуулт байна. За нэгдүгээрт энэ за шууд гэрээ засгийн газрын тогтоолоор баталдаг гэж ингэж ярьж байгаа. Ер нь бол би түрүүнд хилцэсхийг шийдэж явах үед Энэ шууд гэрээгээр орон нутагт хийгдэх ажлын босхийг өндөрсгөх, нэмэгдүүлэх энэ тал дээр ямар ажил байгаа вэ? гэдэг тал дээр би асуусан. За ялангуяа одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэж энэ 330 суманд очиж байгаа энэ төсөвийн хөрөнгө бол ихэнх нь одоо орон нутагт хийх боломжтой ажлуудад хуваарлагддаг. А хуулийн зохицуулалтаар 20 сая гэдэг нэг юм босго тавьснаас болоод тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж хийх хэрэг гардаг тэр 20 30 сая төгрөгийн 25 сая 30 сая төгрөгийн ажлыг хийж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй компани гэж А4-ийн цааснаас өөр юм байхгүй. Хүн хүч байхгүй, хөрөнгө мөнгө байхгүй, техник байхгүй. За тийм л хүмүүс нутгийн хүмүүсийг нэг удирдаад хийлгэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол орон нутгийн хүмүүс өөрсдөө заавал тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр хийх ажлууд байна. Одоо надад олон хүмүүс санал хэлж байна. Хинтэй аймгийн Баширээ сумын Алтан уу гэдэг хүн сургуулиудын ширээ сандлыг би хийчмээр байна гэсэн юм зүйл. Өвөл би тойргоор явж хахад Батнаруу сумн дээр 25 сая төгрөгөөр нэг тусгай зөвшөөрөлтэй компани ирээд малын баан хийсэн. Мал угаах баан. Өнөөдөр тэр нь гойжод байж байгаа. Бид нар өөрсдөө хийчихвэл тэр байтугай гоё юм хийчмээр байна гэдэг. Ингээд худалдаа авалтын энэ босгоос болоод нэг ийм асуудлууд гараад байгаа нэгдүгээр. Энэ дээр ямар зохицуулт байгаа. Хоёрдугаарт хариуцлагын асуудал. Аймаг сумын засаг дарга нар таныг харж ихсаалтанд оруулна шул гэж яриад байгаа болохоос бас жигсаалтанд ордгүй юм билээ шүү. Энийг орох орохгүй хин нэгэн хүний үзмжээр шийдэд вэ нү хуулиар яг тийм тодорхой зохицуултууд байна уу хэрвээ байхгүй бол энэ хуулийн дээр ямар юм орж ирж байгаа вэ ардаа хамгаалалттай байдаг юм уу яадгийг хар жагсаалтанд орно гэдгээс огт айхгүй явдаг штэ бид нар чинь чанаргүй юм хийдэг хаяа явчдаг хүмүүсийн цалин мөнгийг өгдөггүй энэ бол хар жагсаалт гэдэг хариуцлагын тогтолцоо байхгүйгээс болж хинтээ аймгийн чуулгыг бариад бантагнуулсан компани 10 жилийн дараа дахиад цэцэрлэг барина гэж ирж байгаа штэ Хар жагсаалт ямар зохицуулт байгаа юм бэ? Над бүр нэг тодорхой хариулж өгөөч гэж хэлэх гээд. Дараагийн нэг асуудал нь бол энэ э, захим дэлгүүртэй холбоотой асуудлуудыг худалдаа авалтын газраас ус гаргаж ирсэн. За надтай чуулганы сурлагаанаар ерөнхий боловсролын сургуулийнхантай уулзахад тухайн захирлуудын зүгээс тэр дотор нь хэдхэн юм байгаа. Шаардлага хангахгүй. Тэрийг авах гэхээр. Тэгэхээр үнэтэй А тэрнээс авахгүй бол өөр юмар тэн дээр зарлж болохгүй гэсэн нэг ийм зүйл байна. А гэтэл сургуулийн хэрэгцээ шал өөр юмнууд байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ юу нь ямар учиртай юм ямар байгаа юм бэ? Одоо энэ дээр тэр гажууд юм байгаа бол хэрвээ зассан уу? А хамгийн дараагийн асуулт нь нэг гол юм бол энэ орон нутагт энэ хүнсний ногоо мах ялангуяа нь боловсролын байгууллагуудаас худалдаж авдаг энэ процессыг нэг жоохон хөнгөн болгоод өгчих юм бол орон нутгийн малчин, орон нутгийн ногоочд өдр тийшээ нийлүүлэх бололцоо байгаад байгаа маа. Тэгээ энэ дээр ингээд нэг маш том худалдаа авалттайгаа дүүцүүлээд энийг ингээд нэг актер нарийн хуулийн зохицуултууд хийцэн. Тэгэхээр махыг заавал аж ахуйн нэгжээс авахын тулд тэр малчны мах бол хичнээн юм дамжиж очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн шаардлага хангасан ийм зүйлийг одоо шууд авах бололцоо байна уу? Ногоо бас мөн ялгаагүй. Чадахгүй болоо тэгээд орон нутагт төсвийн худалдаа авалтууд барс захаас ногоо хийгддэг шүү дээ. Хавар тишгээ бол. Уул нь бол энийг жоохон зохицуулаад өгчих юм бол орон нутгаасаа ногоогоо худалдаад аваад байвал хин хиндэ хаана хаана энэ хүнсний хувьсгалтай нэлээ. За. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Нэм усрын учралын урилгаар нийслэлийн ерөнхий учралын 1-р сургуулийн 12-ын Е ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдэд сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн гэрээ. За асуултанд хариулъя. 82 дугаар микрофон Батсуул дарга хариулъя. За Эдэрбат гишүүний асуултанд хариулъя. За өмнө э, хилцэг хэсэг асуудлыг э, их хурал дээр хилцэж явхад э, Эдэрбат гишүүн бас өмнөхний асуултаа асууж ирсэн. Тэгээд бид нэр одоо л засгийн газрын тогтоолоор шууд худалдаа авалтын босхийг нь бол тогтоодог зохицуулалт бол хэвийн хэмжээ үргэлжлэл аваа явж байгаа. Энэ дээр бас тооцоо хийгээд үзэхэд бол орнууд их зарлагдж байгаа нийт 7000 тендер шалгаруулт энэ босго өснөөр алга болох юм байл. Тэгэхээр үндсэндээ суманд бол ямар ч тендер шалгаруултгүй бүгд шууд худалдаа авалт дээр явдаг бас ийм эрсдэл байгаа юм байлээ. Тэгээд засгийн газар бол тухайн үеийнхаа худалдаа авалтын чадвар одоо нөгөө мөнгөний үнцнээс хамаарат инфляц хэрэглээний үнийн индекс дээр үндэслэж хагаад босох үнийг уялдуулан тухай бүрт нь уян хатнаар нь шийдээд явах боломж нь бол байгаа. За хариуцлагын хүрээнд бол бид харж хсаалтанд бол шин зохицуулалт оруулж ирж байгаа нь одоо аж ахуйн нэгжүүд бол хажуудаа 2 3 компанитай явдаг. Тэгээ нэг нь хариуцлагад орохоор нөгөөдгөнд нь ямар ч тийм нөлөөлөл үзүүлдэггүй учраас энэ нь бол тэр аж ахуйн нэгжүүдэд ерөөсөө өвдөлт өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг нь бид нэр хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулад эцсийн өмчлөгч тэнд хамт оруулдаг. Эцсийн өмчлөгч нь түүний хамааралтай компаниуд нь хамтдаа орно гэсэн. Тэгэхээр альва этгээд бүх өөрийнхөө хуулийн этгээдээр ёс зүйтэй оролцъё, хариуцлагатай оролцъё. Ийм зохицуулт орж байгаа. За одоо худалдаа авах ажил биш хуулийн хууль тогтоомжийн дагуу бол харж хсалтанд оруулах журмыг засгийн газар баталж байгаа. Журам заасны дагуу бол гэрээний гэрээ байгуулсан захиалагчийн хүсэлтэд үндэслэн улсын байцаагч ажиллаад харчагсалтанд оруулах хүсэлтийг гаргаж байгаа. Одоо бол 46 компани харчагсалтанд байгаа. Одоо энэ ажиллагаа бол цацралтгүй явагдаж байгаа. За, 3 дугаар асуултын хүрээнд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүрээнд захин дэлгүүрт байхгүй бол өөр их усүрээс авах боломж нь бол нээлттэй байгаа. Төрийн эмнэлтийн тухай хуулийн 13-ийн 1 дээр а биш 14 дугаар зүйл дээр нь бол захин дэлгүүрт байгаа барааг л захин дэлгүүрээс авах. Хэрвээ авах байгаа бараа байхгүй бол өөр их усүрээс авах нь ирэх нь бол бүх э, захиалагч нарт бол нээлттэй байгаа. Энэ дээр бол бас ойлголтын буруу зүг зүйл байх шиг байна. За хүнсний ногооны хувьд бол боловсрлын яам болон боловсрлын ерхий газар дээр үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа авалтын асуудал дээр бас ажлын хэсэг ажиллаад шууд худалдаа авах боломжтой эсвэл цахим дэлгүүрээс авах уу тухайн орондоос нь авах уу гэдэг дээр нь бас шийдэл гаргаа ажиллаж байгаа. Одоо хуулиар бол нийт худалдаа авах босго нь 20 сая төгрөгнөөс доош байх юм бол шууд худалдааж авч байгаа. Хуулийн хуульд болон одоо мөрдөж байгаа болон хуулийн төсөл төр иргэнээс худалдаж авахыг нь хориглосон ямар нэгэн зохицуулт бол байхгүй. За хариулт туслаа баярлалаа. За тодруулах уу? За тодруулчихсан. өдөр болчих шүү. За орон нутагт анхан шатан дээр тэр худалдаа авалт байхгүй болно гэдэг за бүр 100% байхгүй болчихгүй баг. А гэхдээ дийлэнх нь байхгүй болно гэдэг нь бас үнэн. А гэхдээ одоо яг сумын засаг даргын тамгын газар дээр энэ худалдаа авалтыг зохион байгуулах хүн олдгоо байсан шүү. А3 гэдэг сертификатыг авахын тулд шалгалтанд ороод зориуд ундаг болцсон шүү дээ. Маш хэл үгтэй, маш их хардлага сэрдлэгтэй, зунжин амраадгүй нөгөө оронтой дутуу нөхдүүдийн чинь гол хамлдаг юм энэ ихгүй юу. Тэгэхээр худалдаа авалтыг бид нэр Гэхдээ тэнд байхгүй бол байхгүй болно л үстэй. Тэр орон нутгийнхаа хинээрээ хийлэхгүй гэдгээ тэднэр нь шийдээд за бусд нь ашиг сонирхол явдаг бол хуулиараа л тэгэл хариуцлага тооцогдол явна үстэй. Энд одоо юугийн тэгж одоо нэг тэнд гайхаад байх юм байхгүй хаа гэж би бодож байгаа. За хариуцлагын тогтолцоо та нар одоо явж гэнэ гэж одоо явахгүй байгаа. Би аймгийн засаг дарга багтаа 3 4 нөхрийг явуулаад нэг инч тооцоогүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаагаасаа өшөөж чангалаад өгөөч л гэж байгаа юм болохоос биш одоо явж байгаа гэж мундаг гэж үрдэ хэлэхгүй байгаа шүү дээ. За өдрөөх гишүүнээ тодруулахад нэмж хариулъя. За 82 дугаар микрофон Батцуулдар хариулъя. За хуулийн төсөл дээр бас энэ захиалагч байгуулчаад гэрээнийхээ үүргийн хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих эрхийг нь бол хуулийн төслийн 48 дахь зүйл дээр тодорхой заасан. Хэрвээ гүйцэтгэгч өөрөө одоо харж хсалтанд орох нөхцөл байдалд эсвэл гэрээний үүргээ гэрээ заавсан гэрээ болон хууль заасны дагуу биелүүлэг бол энэ талаар заавал хүсэлт гаргаад энэнийхэн дагуу заавал хяншилгалт хийхээр хуулийн төсөлд бол тусгасан байгаа. Тэгэхээр одоогийн тогтолцоог бол илүү натлаг баримтад үндэслээд шийдвэр гарах одоо гаргахгүй байх эсвэл гаргахгүй байхаар зохицуулсан байгаа. Тэгээд босго хүний хувьд нь болохоор орон нутагт явж байгаа асуудал ер нь А3 дээр ч гэсэн бид нэр хугацаагүй олгоод эхэлсэн өнгөрсөн оноос эхлээд Тэгэхээр 3 жил тутамд шинжилж авдаг байсан зохицуулалт бол эргэж харсан байгаа. Орон нутгийн дээр худалдаа авалтын босхийг өсгснөөр энэ хуулийнхаа үндсэн зарчмаас нь ухарчж байгаа юм аа. За тодруулж асуух уу? За Идрэт гишүүн тодруулаад асууя. 1 минут. За тэр нээлттэй байх, ил тод байх гэдэг гэсэн зарчмаас бол энийг босхийг өндөрснөөс ухрахгүй. Тэр ил тод нээлттэй байх чинь бол тэр суманд аймагт бол нээлттэй хэвээрэл явна шүү дээ. Хэнд өгч үү гэдэг нь ч нээлттэй болно. Тэгэхээр энэ нөгөө зарчмаас бол би ухрахгүй зохицуулт байлна. Харин орон нутагт олон залуучууд ажилдаа болно. Олон залуучууд нэгдэж нэгтарч юм хийнэ л гэж тэр талаас нь бас би нэг жоохон гэгээлэг талаас нь хараач гэж би та бүхнээс хэлц хэсгээс нь ахуулаад хүсээд байгаа. Хоёрт одоо миний энэ гарт нэг юу байна? Энэ барилга барьсан компани гүйцэтгэлээ авахын тулд 13 хүний гарын үсгийг цуглуулж авч. 13 нэр төрлийн. За энэ дотор одоо тэгээд хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу дарга мэрэгжилтэн, газрын дарга тэгээ гарын үсэг болгон ч хүн суртал гарын үсэг болгон ч цаг хугацаа магадгүй гарын үсэг болгон цаана мөнгө цаас өгөө авааны байгаа биш. Энэ дээр ер нь яг ямар зохицуулт явд юм бэ? Бизнес эрхлэгчдийн үсний толгойтой үсэнд босгодог гол бэрхшээл бас энэ юм билээ шүү дээ. Хийсэн юмныхаа эмийг авах За ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Хэдвэр микрофон? 84 дэх микрофоны албан тушаал нэрээлээд асуултанд хариулаарай. Сангийн яамны хууль эрх зүйн газрын дарга их хөлд байна. А эдгээр утгын шүнэ асуултанд хариулъя. А тэр орон нутагт тэр шууд худалдаж авах босхийг бол хуулийн төсөлтөөр засгийн газрын шийдвэрлэхээр байгаа. Тийм учраас хэрэглээний үнийн индекс энтрийг харгалзаж үзээд засгаар бол уян хатан тогтоох болболцоо байгаа. За санхүүжилтийн асуудал барилгын ажлын гүйцэтгэлтээр гарын үсэг зурх асуудал нь бол а холбогдох барилгын тухай хууль болон барилгын норм дөрмийн дагуу тухайн ажил дээр хяналт тавьж байгаа бүх улсууд бол гарын үсэг зурж байгаа баха. За сангийн яамнаас гүйцэтгэл гарч байгаа тохиолдолд бол эрүүлсэн материал бүрэн бүтэн бол 3 хоногийн дотор санхүүжилтийг бол шийдвэрлэж байгаа байгаа. За өмнө нь бол гүйцэтгэлийг ирүүлэхдээ а захиалагчаас гүйцэтгэл ирүүлээд буцаагаад санхүүжилтийн захиалагчд тэгээд захиалагч За одоо Чадамбын Батэрдэн гишүүн асуултаа асууя.